Oui. Salut Dams. Salut. Ça va Soleil Mais oui. <laughs> Dis, euh, j'aime pas te profiter, hein, tu sais bien. Mais ce serait possible de, revenir vivre un peu chez toi Moi, non. Vivre, ça, ça, me semble un peu... Enfin, vivre euh, oui, mais même habité, tu sais, ça, ça me semble un peu... Euh, ouais. Mmh. fini avec ta copine. Bah ouais. Bah ouais. Déjà. Déjà. La raconte. Je peux rentrer Non. Ah. Ouais. Bah voilà. Tout a commencé au boulot. J'étais sur la pause midi avec Jeff. crois que tu vas repasser à la restructuration Je sais pas, je saurai ce soir. Ils sont bien dégueu tes tartines. Hein. Moi, c'est ma copine qui m'a fait à manger, avec amour. Ça fait combien de temps que t'es avec Deux semaines. pas encore un peu, tu l'as feras tout seul quoi. Oh putain la cruche. Ah, mais qu'est-ce qu'elle croit que je vais micro micron d'ici Bon app Ah mais je vais pas manger ça comme ça hein. En temps, euh, ce soir avec tes pattes, demain t'es célibat. Oh ah non, non, porte ton livre chez l'autre con. Hein. L'autre con J'ai l'autre con. Hmm. Fat. Enfin, j'ai tout jeté pour lui faire croire que j'avais tout mangé. T'as pas une tartine non. Salut ma puce Ça va On mange bientôt Parce que j'ai super faim moi. Puce Oula. Donc on mange pas. Je comptais me poser un peu, parce que j'ai ma journée à pâte aussi, tu vois. T'as un problème Non. Je pensais recevoir un petit message. Un petit message au sujet de Une réponse au petit mot que je t'ai laissé dans ta serviette. Petit mot Ah merde, il y avait un mot sur la serviette. Ah non, mais non, j'ai pas vu. Moi j'ai tout déchiré, tout déballé en vitesse, j'ai balancé la serviette. Euh, en même temps, euh, j'étais affamé. Un peu comme maintenant. Mais bah, je t'en écrirai plus des petits mots. Ok. Mais euh, on fera toujours l'amour. Et me voilà. Sinon j'ai perdu mon boulot aussi. Et j'ai toujours super faim, donc euh, s'il y avait moyen de... Ouais, je vais réfléchir. Quoi Donc j'attends, j'attends ici Ouais.